Halloween. Bueno, pues hori egiten zan gure herrian, mutilak, gabian, kalabazak usten zituzten, zizkioten, begiak eta zudurren zuluak eta kandela bat sartzen zioten piztuta, eta emakumeak errosa joti jesten zianian, kale estu batian jartzen zizkioten aiek. Ezaten esaten da oso hain jalo, hori ikusi denik gure herrian udazkenian, eh, hori. Zune, solutara, hartu na kalabaz handiz oztu aldean hori, barru txitsu, dago zulu bine begiz edo zelakuen, zurra dalakuen, dago dalakuen, kandela bat emine barru biztute, emine kolaren kolarri emine. Da, pakate zandaneko bat bat, bai, nintzen niko ere. Zartu nire eta kolarri nintzen bera, da, kalite bat bat, eta bakate zandaneko hitzen Eta esan da, ahimeren bat edo, gau txarra edo, zale, zorik usti, eh? esan da, dana aldarra eh? eta dana eskandalu armat esan da bideen. Eta, klau, gara esan dize kontu ere, bat zozor dori, zun ikusten da, kandeli barren da kalabaza mandu. Zea, oi, gau hemen pasatzen zeak, ez ni egin goite bera eta inbi ertzio nahu zer, eta zein goi jo eta kalabaza harri ertzio nahu. Ola lau, kandela motor bat bilietu gendun, kalabaza hartu dugu eta zulu egin izkean behi zuluak, hako zulu ere bai, sartu jau kandela, piztu genuen, da poli pilik utzi genuen, da esan dizu, ba estrata, ilun, ilun azan orduan, da goitik bera etortzen zen. Orde ginean gu, esan dira, abez, ikeatzean, eh, eta ikeatzean, ba, eh, hartzeu kalabaza eta sartu, asto sestuen da txea. Eta lehen argusekin akorretxeza, oitxe zan, eh, begixekin ja ah, bai bai zigu bai. barrua gustu gugukan eh, asko bat gainekin tapadera bati ifini bai, bai. kardela bat argianak ixut itxuki eta argi itene ben karrasika betik engola neskoita zer duzu eta o sea itxaie dela itxaie itxaie nun lurren za izuarzko begia hundikin da Puinen aurrean eta zehote dugu eta. Kalaba zatzen, ondi kalaza ondi, begizu da obe bebeta jarri, da kandela sartu barrenen, da obe ikita jarri, da bero surre bebeta jarri, da kandela piztuta, errenka jarri, da seio batzen da, hostiko zabotan omaten da, okin ikietu zaltzatu, kalaba zatezio neskauak, guazen